assalomu alaykum hurmatli obunachilar obunachilarimiz tomonidan berilgan yana bitta savol shundan iboratki sud tomonidan qanday holatlarda oilani yarashtirish uchun kamroq muhlat beriladi kamroq muhlat berish uchun biz nima qilishimiz kerak degan savol berilgan bunga javob berishga harakat qilamiz <clears throat> o'zbekiston respublikasi oila kodeksiga asosan sud taraflarni yarashtirish uchun ishni keyinga qoldirib olti oygacha muhlat berishi mumkin plenum qaroriga ko'ra uch oydan kam muddatga oilani yarashtirish uchun muhlat berish samarasiz hisoblanadi shu sababli e, fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar eng kam miqdori uch oydan olti oygacha taraflarni yarashtirish uchun muhlat beradi va e, yarashtirish komissiyalariga tegishli ajrimni yuboradi agar e, sizga 6 oy yarashish uchun muhlat bergan bo'lsa sizni protsessual huquqingiz mavjud agar 6 oy sizga ko'plik qiladi deb hisoblasangiz e, o'sha tegishli sudga iltimosnoma qilishingiz mumkin e, ya'ni muddatni kamaytirishni yoki uch oygacha tushirib ishni tezroq ko'rib berishni so'rab iltimosnoma qilishingiz mumkin bu sizni protsessual huquqingiz biroq buni cheklolmaydi Э, lekin shuni aytish kerakki э, sizni iltimosnomangizni ko'rib chiqish э, sud vakolatida qoladi sud ishni ko'rib chiqib turib agar e, oilani yarashtirish kerak e, hali batamom barbod bo'lmagan oila deb hisoblasa iltimosnomangizni rad qilishi yoki qanoatlantirishi mumkin rad qilgan holatda o'sha olti oy holatda qoladi qanoatlantirsa sizni uch oygacha e, tushirib kamaytirib berishi mumkin bo'ladi rahmat